I kjemi så snakker vi veldig ofte om konsentrasjonen av stoff, et stoff eller en løsning. Og konsentrasjon det er rett og slett det mengden av en del av en blanding i forhold til hele blandingen. Vi har mange forskjellige enheter for konsentrasjon, og de du oftest kommer borti er masseprosent, som som regel gjelder faste stoffer, volumprosent, der det er væsker, eventuelt gasser, Molaritet, som er mol per liter eller molar, og det er denne vi oftest bruker på laboratoriet. Vi har også ppm og ppb. Det står for parts per million eller parts per billion, altså milliondeler eller milliarddeler. Dette er enheter vi ofte ser i eh, forbindelse med f.eks. For luftforurensning eller giftstoffer. Eh, dette er veldig lave konsentrasjoner. Derfor trenger vi disse enhetene. Prinsippet er uansett det samme, vi snakker om andelen av en bit av en blanding. I det eksempelet her så skal vi finne konsentrasjonen av natriumklorid i en løsning av 2,5 mol natriumklorid i 400 ml vann. Og når jeg skal finne konsentrasjonen her, så er det molariteten, eller molar, vi snakker om. Konsentrasjon eh, bruker symbol liten c, så jeg skriver opp at nå er jeg ute etter konsentrasjonen av natriumklorid. Og den finner jeg ved å ta stoffmengden og dele på volumet. Og så husker vi at volumet, det regner vi altså i liter, så jeg må gjøre om enhetene her. Så da skriver jeg opp eh, de mengdene jeg har fra oppgaven. Jeg har 2,5 mol med natriumklorid. Og så må jeg dele det på volumet av løsningen, som da var 400 milliliter. Når jeg gjør det om, så får jeg 0,4 liter. Så da trenger jeg å regne ut disse. Så får 6,25. Og enheten nå, den er mol per liter. Som vi også ser, vi har mol og deler på liter. Det er det samme som stor M, som ble veldig mye brukt tidligere, men som vi nå er i ferd med å gå litt bort ifra. Men du vil se det hvis du leser Eh, litt eldre lærebøker, eller du kan finne det på ganske mange nettsider. Så mol per liter og den store M-en som heter molar, det er akkurat den samme enheten. Så da har vi funnet konsentrasjonen av natriumklorid i løsningen vår.